Э, өзүңүздөр көргөндөй мынакей бизде атайын реквизиттер кийимдер даяр болуп калды анткени биздин биринчи сынактын аты айтыш айтыш эми айтыш болгондо албетте рэп менен эмес азыр түшүндүрөм ага чейин сиз э, баш кийимди жана ошондой эле акыркы жолу мойнуңузга алтын ким такты эле э, акыркы эмес биринчи жолу деле таккан эмес эч ким э ооба тақпайды анткени бұл алтын емес бұл жез бір алюминий қайрат байкем даяр мынакей сынақ наты албетте айтыш бізге біздің жігіттер бір ырғақты қойып береді микрофон ба микрофон беріп тұршы қарсыға ырғақты қойып береді ошол ырғақ музыкаға экөөбүз алмак салмак ырдап таймашабыз сіз бир ыр каалаган ырыңызды мен бир ыр кыргызча болуш керек бир ырды баштан ырдаймыз ырдайбызбы же жок эми ашып кетсе эки сап же қайырмасын толук менен ырдасак болот иши сіз даяр болғанда қол көтеріп мен даярмын деп кирип кетесиз мен даяр болғанда мен даярмын деп кирип кетем даяр болбосоңуз тұрып қаласыз демек эми утулат да ал адамчы утуп калбаш керек экен анда утуп калбаш керек басып кетип калыш керек жок дегенде <laughs> рахмат тойдун деп кетип калыш керек э, кайдап байкем даяр анда эмесе айтыш биз баштайбыз кетсигиз ушулбу ушул сонун экен го э. сен баштап бересиңби мен баштап берейинби э. қанша жерді араладым теңдештірмеймін саға барын адыр адыр толырдың айғыр Gözüm boylum salkın uvak içinde geçinde Çeteleşip yürgün gezin esinde esinde Excuse me emne Tanışan bir qoşulub sizge Excuse me emne Sunuşumdu qaqbanız şetke Ey iga iga iga iga ay ay ay ay Kudacak barbar alduda men chiqaram алло что хотели передать ага. И... хочу я передать привет подруге своей она осталась в каракуле я уже не с ней Ах ақсаққынды селкеншек андайтып пе мұндай деп бурылчаны селкеншек бұрбайтып пе келіншек елу жаш би келген болсоң бери бас элүү жаш жыйырма беш жыйырма беш сүйүп агып ышкан кез на на сересине на кез на кандай на на на міне атағаныңнан өткен баламын қабыл ал айтқан саламын жатырда уықтап жатырда уықтап жатырда жатқанда ай сары сары бары жоқ қодары қыз ат қойышты сары деп болсын бізге дары деп роза гүл мен қарап бүгін бүгін бүгін сенің туған күнің туған күнің болды ұқшайды қайрат примердие соныкін соныкін соныкін мені көрелікші мені жиндендирип койдуңуз кийинки конкурстарда мен айтып коеюн мұншалыққа шейін барбайм